Cześć. Pewnie będziecie pisać komentarz, dlaczego rzuciłem nowy film. Skoro też miałem, bym nie wrzucać tyle filmów. Wiem, że to nie jest gra halloweenowa, ale w Halloween są słodycze, a ciastka są słodyczami, więc to może być halloweenowy filmik. No, 7 lat są dobre czasy po głowie. K temu to były czasy, prawda? Mi się zapisało. To nie jest gra już od początku, już trochę sobie rozwinąłem. Zapisałem, mi nie... Więc sobie tutaj moją misją jest, żeby zabrać coraz więcej ciastek. Tutaj jest, tutaj jest, można sobie kupić różne rzeczy, które mi pomagają co jeżdżę. Tutaj są jeszcze, nie wiem co tu jest. To nie wiadomo jeszcze można kupić na za 20 milionów yy, ciastek, a to drugie tajemnice to za 330 milionów ciastek. Tutaj jest sklep, Tutaj możemy kupić te, takie ulepszenia, które mi mogą pomóc. Tutaj piszę, co one robią. I tutaj możemy to sobie kupić za ciastek, jest to Nie sprzedawać. To też może pomocne. Nie wiem, nie pamiętam jak to się robi. To jest znaczy łatwe na pewno, ale czy to coś da? Chyba tak, ale no to jest trochę strata, więc chyba lepiej nie sprzedawać, co nie? <clears throat> E, mam tutaj misję, żeby robić więcej kursorów. Babcie dawać tutaj farmy nie. Mine sobie trochę zrobię. Fabryki. I banki. Dużo banków sobie zrobię. Ale do tego potrzebuję ciastek, więc musimy zabierać ciastka. Mam jeszcze miliony. Ale najpierw chciałbym dowiedzieć się, mm, jakie są tutaj rzeczy nowe. Więc widzimy się, kiedy będę miał y, 20, 20 milionów ciastek. Jak kliknę na ten przycisk, to będę miał kliknę na ten przycisk, to będę miał 20 milionów ciastek. Potrzebuję, to jest Temple. A tutaj jest za to kolejny tajemnicze, wiem, że to Temple już jest, ale nie muszę kupować. Dowiemy się... Dowiemy się... Mam jeszcze dwa tutaj. Dowiemy się, jakie tutaj jest to i to. Liść to jest chyba ten kształt. To tam nie wiem. Jeszcze... Więc teraz cięcie. Słuchajcie, nie mogę grać do 22, bo będę musiał zlecić potem ten film i wtedy będzie gdzie to trwało długo i pewnie będę mógł pójść do łóżka dopiero o, o 5 i będę mógł pospać bardzo krótko i będę musiał zaraz iść do szkoły jutro. Więc 10 minut robili, żeby ten film trwał. Czyli nie będę robił cięcia, ale mogę przynajmniej kupić te leci. Mogą mi coś. Ja sobie to... A, nie fajnie, bo, bo znowu nie mam miliona. A fajnie by było, gdybym miał milion. Jest! Mam szczęście. Uwielbiam zbierać takie okazje. Wiem. wiem, zaraz zbierać miliony. Fajnie, że mogę kupić bank, ale ja nie chcę banku, tylko odkryć te dwie nowe rzeczy. Do tego tutaj szybko odbieram nowe miliony, więc warto z tego korzystać. Czyli że... Zbliżam się już do miliarda. Tak szybko. Ach, będę trzeba czekać 5, mm, 10 tysięcy, 10 milionów 10 tysięcy zaraz łatwo zebrać, tak? Ale 10 milionów to coś trudniejszego teraz, bo jeszcze nie jest to takie łatwe. Trzeba jeszcze trochę posiedzieć nad tym. O. To ja chciałem przeczytać. Kończymy filmik. I wyłączam. Wyłączam to. I papa. Pa.